Sesto. Emily! Da li me čuješ? Znam da me čuješ. I znam da je ovaj bit samo za tebe. I da ložim taj low streak. Mala, volim te. U duši ću voleti tebe. Jedna mala Emily sa Facebooka kaže da me poznaje od malena a ja ne mogu da se setim Kaže ona meni da poznaje samo jednog Nikolu iz Novog Miloševa Da li si to ti? A ja kažem To sam ja To sam ja To sam ja U duši sam dete koje ne zada mrzi U životu puti koji izabere pogrešan put U stvari sam lep pomak koji te zauvek voli Emil sa Facebooka Zagreba Posle se setim gdje smo se upoznali Moje srce žuti da te ponovo biti, Moje srce žuti da te ponovo vidim Yeah Bacam ovu rimu samo za tebe Bacat ću je uvek jer znam da si ti pored mene I uvek ću te voleti do kraja mala zaj Ja sam tu a ti si boginja i raj Došao sam tu da ti snagu dam Ti si mi izdala srce moje a ja sam tebi dao dušu i telo moje. Dao sam ti dušu, dao sam ti telo, ti si moja boginja sa, neba, ali evo, sada bacam rimu, doći ću tu da ti dam kraj. Došao sam tu da ti dam raj, mala moja, evo sada bi, evo sada repujem i tu snagu tebi dajem. Znam da si tamo negde, tamo negde u Belom Zagrebu Ali ja sam tu i da, da ti snagu dam Ja sam tu da ti dođem u san Doći tu ti u san, a ti ćeš me gledati Doći tu ti u san, a ti ćeš me slušati Doći tu ti u san, a ti ćeš me poljubiti Yeah